assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar vatandoshlar hamqishloqlar mana biz shahri xo'jand aeroportiga keldik aziz yurtdoshlar 9 aprel sanasida ekran ortida sizlar bilan ko'rishib turibmiz mana aeroportlar tinch mana ko'ryapsizlar juda chiroyli aeroportni mana ko'ryapsizlar mana bizning sheriklar anvar tog'a mana aka mana bu yoqdan bor hammagasi mana shu yerda qoida abi keldingizmi qancha ekan obsha paxtavoddan olmishdim dushanba 15 so'm bilan vadan asos bu yoq 120 ma obsha 195 so'm ketdi ha 300 so'm deb eshitib edik u bekorga ekan roshan taksichi водоросоздан екі жүз деп еді бір жүз жиырма екің ішітіп өзлаңыз құлақларыңыз менен естіп көріп мініп таксилерге менен ақсылаңыз жақсы екен міне қайда sog'lom qoidaviy mana keldik aeroport chiroyli mana ko'ryapsizlar চিরঞ্জিতের